दोस्त वेलकम टू वर्ल्ड आज हम रेस्टोरेंट टू गेम के बारे में आपके साथ बात करेंगे और मिशन नंबर वन फुल देखेंगे कि कैसे होता है और क्या क्या यूज़ होता है क्या क्या बटन यूज़ होता है इसमें अक्सर ऐसा होता है कि ये गेम थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है उन लोगों के जिसको इनका तरीका नहीं पता चलो देखते वन गेम को सब्सक्राइब कर आइकन को दबो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहले पहुंच कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा गेम पसंद है ताकि इन्हीं बटन को प्रेस करें stop him think fast Jack press press space and right click, uh, left No problem. He's over here! Looks like I got more company. The container will make good cover. ई कंटेनर के साथ अ, लगे रहे और ई का बटन दबाए तो ऐसा Stop हो him! जाएगा। कंटेनर कंटेनर के साथ जो है ना That's the guy! नंबर को उठाए और Propane. I can use this to take out a group of them. Shoot him left click Well, there goes my way across. Click the F shoot अच्छा नहीं दौड़ दौड़ दौड़ो दौड़ो चलो क्या कर रहे हो भाई Not the most subtle way to get accelerate across, करना है but और hey. ये, हम्म, आपको अगर GTA 5 गेम पसंद है तो आप देख सकते हैं मेरे channel If I can hotwire this या truck, आपको I कोई can use it to मसला है blast through गेम that में, आप fence. मुझे बता सकते हैं PUBG हो या GTA 5 हो जो भी मसला है आप बता सकते हैं चलो खुदाफिज दोस्तों दूसरे मिशन में मिलते हैं